אוקיי, אז בוקר טוב. עוד צהריים טובים, איפה שאתם לא רואים את זה. אוקיי, אז זה בטח לא אמ, צולם, אה, הוא עלה ביום שזה צולם, אבל יש יוטיובר שהוא מאוד דומיננטי בחיים שלי, בעיקר עכשיו. וקוראים לו בן רצון, כפרה עליו, יום הולדת שמח. Tiffany. הכי טוב שלי לשבועיים הקרובים.